हेलो गाइस तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा या फिर नहीं पता तो पता चल जाएगा कि इपिक स्टोर जो है ये फिफ्टीन डेज़ के लिए डेली एक एक गेम फ्री दे रहा है मतलब फिफ्टीन डेज तक फिफ्टीन गेम फ्री हैं लेकिन ये जो गेम्स है वो आप ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर ही मतलब क्लेम कर सकते हो वरना ख़त्म हो जाएगी जैसे कि ये अभी आई हुई है डिफेंस गेम तो ये जो है जब ये मिस्ट्री गेम आज अनलॉक होगी तो ये ख़त्म हो जाएगी ठीक है तो आज मैं इसी का लीक लेकर के आया हूँ कि कौन कौन सी गेम्स आने वाली हैं आगे तो मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ कि कौन कौन सी गेम्स आने वाली हैं ये देखिए ये गेम्स तो फर्स्ट डे आई थी हमारी सिटी स्काईलाइन ठीक है फिर सेकंड डे आई थी out world new and tasty ये सेकंड डे आई थी हमारी थर्ड डे आई थी the long and dark fourth day fourth day मतलब कल जो आई थी कल जो रात में आई थी वो थी डिफेंस ग्रेड वन ठीक है और आज जो रात में आने वाली है वो है एलियन आइसोलेशन ठीक है और फिर कल जो आएगी कल रात में जो आएगी वो है Metro twenty three twenty thirty three तो इसी तरह से ये सारे गेम्स के लिस्ट हैं जो कि फिफ्टीन डेज में आने वाले हैं और ये जो लिस्ट है हंड्रेड परसेंट कन्फर्म है हंड्रेड परसेंट अगर इसमें से एक भी गेम नहीं आई और अगर कुछ भी गेम चेंज हुई तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो लेकिन ये हंड्रेड परसेंट कन्फर्म है मैं मैंने मैं भी मतलब पूरा हंड्रेड परसेंट कन्फर्म हूँ तभी ये लीक वाली वीडियो बना रहा हूँ वरना मैं भी नहीं बनाता तो मैंने भी ये चार पाँच दिन मैंने देख चार दिन मैंने देखा कि गेम सही में उसी ऑर्डर और ये ऑर्डर ये भी सही है कि किस दिन कौन सी गेम्स आने वाली है ये ऑर्डर भी एकदम हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट है तो मैंने भी इसीलिए तीन दिन चार दिन बाद वीडियो बनाया है इसीलिए ताकि मैं खुद पहले श्योर हो जाऊँ कि हाँ ये लीक मतलब कंफर्म है या नहीं है तो अब मैं कंफर्म इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बस इतना ही आप लोगों को बताना था आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो और देख सकते हो आज <clears throat> रात में आएगी एलियन आइसोलेशन ठीक है जैसा कि आप इधर देख भी सकते हो एक मिनट देखो यही है आज की जो मिस्ट्री गेम है वो है एलियन आइसोलेशन और बस ये एक छोटा सा वीडियो बनाना था आप लोगों को लीग के बारे में बताना था कि कौन कौन से गेम्स आने वाले हैं अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना आज का वीडियो का एम रखते हैं ट्वेंटी लाइक्स तो ट्वेंटी लाइक्स कंप्लीट कर देना और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को